som un bosc fantàstic. Eh, bueno, eh, teníem moltes ganes de sortir de la natura i van pensar molt en, en una disfressa que els agradés molt als nens i van pensar fades, follets, eh, cargolets, papallones... I creiem que en, en les criatures, perquè al final això és un, un carnestoltes per les famílies, eh, els nens estarien molt contents i la rebuda dels nens ha sigut fantàstica. passant-ho molt bé, fer una disfressa divertida i fàcil per tots i la carrossa l'hem intentat fer una mica com la porta de PortAventura del Dragon Khan, una mica de Xina i, i tots anem a l'atracció. ...hemos disfrazado del cherry de Vila de Viladecans porque es un producto de denominación de origen de aquí del pueblo y para dar más imagen a, todos los payeses de, nuestro, nuestros campos. Los disfraces y la carroza están hechos con ah, elementos reciclados. Y bueno, no es la primera vez que participamos, ya llevamos unos cuantos años, nos lo pasamos muy bien y de hecho es que últimamente el carnaval de Vila de Cannes cada vez tienda más. Somos de la mitología griega y nuestras diosas son guerreras. Se han quitado las coronas para ponerse el escudo, para luchar. Esa es nuestra fantasía de este año 2023. Enguany el Carnaval ton, torna a omplir els carrers de Viladecans, novament ja, sense cap restricció, amb 24 carrosses, amb 7 comparses d'amics que també s'han volgut sumar a la festa i a més amb la novetat de que fem un ball després de, de l'entrega de premis i per tant serà un carnaval més gran que mai, amb més gent que mai i omplint novament, com deia abans, els carrers de la ciutat.